Estamos en El Salvador, Centroamérica, un país que tiene, digamos, una situación bastante complicada con relación a los efectos del cambio climático. Y estamos eh, trabajando en una organización que se llama Acudesval. Estamos ubicados en la zona del Bajo Lempa, en las riberas del río Lempa, uno de los principales ríos del país y estamos en la zona marino-costera, por tanto eh, estamos cabalito en el corredor seco, ¿verdad? Y por eso tenemos bastantes afectaciones con los impactos del cambio climático. El cambio climático afecta en nuestras comunidades eh, a partir de que eh, se dan situaciones adversas, como demasiada lluvia en algunas ocasiones, y estas tienden a desbordar el río, hay inundaciones, se pierden los cultivos, los animales domésticos, se contamina el agua y también genera un trauma psicológico en las personas, sobre todo en niños y adultos mayores. También tenemos sequías prolongadas, eh, lo cual también deteriora la producción de alimentos, de granos básicos, de frutas de la familia y eso pues impacta directamente en la economía. También hay eh, penetración salina, que eso es como que el mar viene ah, tomando tierra que en algún momento fue agrícola, que se podía producir, pero ahora eh, hay penetración salina y por tanto los cultivos ya no se dan. También las altas temperaturas, hemos tenido récords de 41 grados centígrados, ¿verdad? Algo que anteriormente o en años anteriores no se daba una situación bastante compleja la que se está viviendo con el fenómeno del cambio climático. Como Cudepal nosotros estamos trabajando en eh, primero sensibilizar a la población que tenemos un problema serio y que hay causas eh, necesarias de cambiar, pero como esa no es una decisión que nos corresponde a las comunidades, sino que a los países ricos o a la grandes corporaciones que son las que generan, eh, digamos, la mayor cantidad de contaminación, pero nosotros en las comunidades estamos trabajando en eh, la diversificación productiva, estamos trabajando en el mejoramiento del suelo, estamos trabajando en eh, algunas técnicas de, de cosecha de agua, estamos también defendiendo los bosques, estamos luchando en contra de los monocultivos, la caña de azúcar que, contamina, que deteriora el bosque y que, que afecta, digamos, la, ambientalmente a la zona. Estamos también trabajando en la educación, en los centros escolares, con jóvenes, con mujeres y con las directivas comunales para tratar de eh, ampliar todo este proceso de trabajo que llevamos y convertir a las comunidades en menos dependientes ¿verdad? de productos externos, sino que nosotros produzcamos lo que vamos a, consumir, así, así estamos trabajando. También queremos eh, invitar o hacer un llamado a la solidaridad y la cooperación internacional para que pueda acompañarnos en estos procesos que desarrollamos con, con las comunidades. Eh, sabemos que hay experiencias importantes en otros países, quizás sería bueno como conocer más información al respecto y también si en algún momento existe la posibilidad de eh, hacer pasantías o quizá apoyo económico para desarrollar programas y proyectos, pues nosotros estamos acá abiertos a coordinar, a trabajar de la mano con toda aquella persona que tenga la voluntad y, digamos, que crea en estos procesos de transformación y de cambio para las comunidades campesinas que viven en extrema pobreza.